Wei na bedangki kat arnut ki senran jung jisu. La syap penyap haru India. Ku boleh syukur na ke subscribers baru ki baju satu nombor bajik video satu ke channel story telah London. Ki kat arnut ki senran jung jisu. Ki layap halaki jongki jongki jing syirkei. Halaki jongki jongki caka. Hakabalek ban yalap ya ka gospel. Hang ni ngan syuan rajpi tang syapang utomas. Wei na bedangki senran ubalashap niyap haru India. Yau Thomas laka hagalile. Yau latip rukum ka kerteng sin. U Thomas jongka jing artatien. Ya ketika kerteng Thomas jongka jing artatien. La saki syai. Hadien bau jisu ulami pat. U Thomas umngai. Kum tau jisu lapak yau Thomas. Ban kta yakidakmong. dakmong. U Thomas um dalong u bapau haduk kata-kata. Wat la ulong ubaya jan bha badu Jisu. Ubalaya don rengkat bad u Jisu lais nem. U Thomas ula saki lelaki jongki kemat ya ki kamba. Kabau Jisu lale. Ulayo sengau ru shibun ki jinghikai. Ulayo imar kemat ru ya ki kamba jong Jisu. Kum kabapen im yau bayap. Ulayo sengau ru dalaki jongki skor ya ke jingi tu lupa jong Jisu. Siapang ka jingmi pat. Jisu. Henry U Thomas um semlangit pat habau jizu lami pat tat onda ulai yok kta dalaga jongga keti yaki dak mong kum ta la jutip yo Thomas kum U Thomas jongga jing artatin hakan new testament barokwe lalap yaka kerteng Thomas tang prasin bat ki bakambun e balatho sipang Thomas kadai haka gospel jong Yohanes hadien bo jisu laki uno shab neng ki khatwe ingot ki senran jong jisu ki la lek shalaki jong ki jong ki mission halaki jong ki jong ki jaka ban yalap ya ka gospel hakas nem san puar u thomas ulami na roman empire ban lek yalap ya ka gospel ulaki u hakaling rengkat bat ki jiu ki badai ki travelers kaba kerteng albanese Bad u Thomas ulapoi syaki benta ki basya pangsyati jong ke India. Haka muzri sport. Balatip no mentakum ke petenam. Haka jela kirla. Haki teki por. Ya karu India lasen syar kis iem Hindu. U Thomas hadin bolapoi he India ulas dang ban yad. Keleng ban yalap ya ka gospel. Pat lapoi haka jingya pene eh. bat ki rang ba niam hindu da ka ba kno yo thomas ba wan le insal ya ka jingma ne blai jongki ba du apen kla jubor ya ka jingne jongki hindu kum tau mis dias ulai alam yo thomas sharut nong bat ai hukum ya ki saungot ki spai ban yalam yo u sajan ki lo bat ban sum penyap yo dausum kata gadai haka laitrik julai